суутектин ионуна сапаттык реакция эритмеде суутектин иондорун аныктоодо индикаторлорду колдонушат метил кызыл сары индикаторун же лакмус эритменин кызыл түскө өзгөрүүсү суутек иондорунун бар экендигин далилдейт